走起！今天也开快一点。来，哈 <laughs> 哈。小心，小心，小心，小心！呢？这个 Q。我这个。我这个。我这多。 係咯，啲棒球棍太強咯， <laughs> 我真係冇問題啦。其實，send a message，個標貨都未開始啊，就已經成成，翻嚟嚟知啦，有雙劍喺有單好大隻，始終大家都你。咗，唔驚咗，唔得咗，唔得咗，冇事冇事冇事。 뒤져? 얘 뒤져 뒤져 맞지? 어디 무조건 들어 아! 그렇지 뒤져 뒤져 뒤져 뒤져 dầu dầu dầu dầu gì cái ngọc mèo một một ờ. bảy ôi tôi chơi đó tôi chơi tôi chơi

好的。好的。小心点。Up the smash！哎。哎，兄弟，过年了。 即係好好難好難做到，但係你試試一張佢兩個分開，會啲唔係用啲打嘛，啲插腳好多，好多，都少啲多啊。 因為佢哋咧高質咧，可能直接係因為高質咧，你要好難摸底嘅。好。用用高質嘅。佢想而家依個高質。 好嘅，係啊。得得得得得。啲哇，佢先係最後嗰時佢最尾進出。哇，好，呢個好勁㗎，真係。唔需要你用。哥，一，一。 你你攞啊你攞，攞唔你住。喂，大個阿 s 出嚟打就咩阿 s i 出嚟打就完？我依家我依家冇冇冇單嘅地，咁我邊位做咯？即係唔知。多嘅唔使唔使數，我我最仲有第二我我最未出現噶。 你后面出嚟，我的，哎呀，我的，还有点困难，没有看懂，我喉咙不舒我不叫你给打我了，还是为了干一般工作用的。